obligé obligé à la profession. me You didn't have any profession, you need to go to find a I will send you. Je chargé pile. a lot of people. qui boss. a ça nous fait la société. Hein. Est-ce que l'église attendait? Is the church hearing me? à l'université, sur to capacité, according to nous à l'université m'a fait une chita là, toute la journée, jeune, toute la journée avec ma avec, avec bout de valise, non, mais on s'est évangéliste, ou col ou euh, patient japonais, ou bout de ya bon, gérer les, madame, tout la comme ça. I'm not on all this messing stuff. Uh-uh. marché vendre prier tout côté on connaît mais regarde comme ça pas pas ici hein. non non non Don't, don't come with them here. Ne avant do evangelista e m'a connaît. Ou gon pile route passer avant evangelista. Faut passer classe 1, classe 2, classe 3, classe baptême. C'est-à-dire qu'il faut baptiser. Après ça pour passer dans classe des baptiser l'on finit dans la classe, on un an dans la classe de baptisé, on a pour entrer dans sept, pour faire trois ans. M'a bourré la parole. Appelez-moi l'église là. fait trois ans, m'a bourré la parole. Et puis l'homme vient bourrer la parole. On a pile ça m'a pour aller prouver. Pour aller sous évangéliser. Et qu'on a là pour dégager. Oh, après ça, pour dire, ou oh, envie à Matissan, ou envie à village de Dieu. Oh, mais béni soit l'éternel, nous allons mourir. On n'a pas attendu samedi ah, là. Il y a des vous qui ont radoté sur net, dit, Amen. Et pas moi, non? Le eh, ministère évangéliste, ça le ministère évangéliste, et mourir pour aller mourir. nan la ou ya al preche ramase la ou ya preche tout kalite moun evanje dispa manche souche apande ofran mapreche la wafon ofran pou mwen madem mwen l'opital pitit mwen pale l'ekol volo, visye stealers, robbers, greedy Et ça va pas finir mal. And they always end va pas finir mal. Tout côté de bah yo le là. Everywhere il a call revival. démagogie. They're there doing <laughs> ah, y Faire offrande, marcher faire offrande. Mandez moun prêter quoi. faire euh, pied trembler. Ou mèm mèm ou pa konen wè. Ou fò ta genje pou ta wè figi a irake terye. Ou pa genje. Oh. Oh. Ah, ou ou soti gen pwisans. Ou! Pwisans san la, ipo pot kop vini. Imanje yo. I fwie poch yo. A ou sa wè. You se m nan bini yo. Gade, gade, gade, fò ti kop yo, fò ti kop yo. Send up, send up, send up.